Saluton, cae bon venon alia nova Zamenhof medito. Hodio mi electis por con meditadi con vi leteron el iaro 1910 el pagio quartcent quindec quin al antido tio estas rene de Saussure cae gi esit in internazia scienza revuo. Cae Zamenhof scribas. Cum plesuro mi ricevis via in du libroin, la devo de E. Naville, cae la construction logique de mot in esperanto. Cae mi core vin La lastan vergon mi legis cum grande interesso mi trovas gin bonega. La mia opinio estus tre utile. Se vi el donus gin anca o in esperanto, porche ciu esperantisto precipe la vercantoi, attente gin tralegu, cae porche ili penu observi tiu in principui, ciu in vi boneghe esploris cae clarigis. Mi ne dubas che ni accademio tre volonte donos al via propono sian ufficialna probon, di verco povas servi che il bona modelo de effettive grandai kai utilai accademie laboroi. Do, estas multa debato la sta tempe in esperantologio pri la malactualezzo, la une de la teoria de René de Saussure pri vort formado, cae mine volas eni, eniri Aferon, la interessa afero por mi, estas vidi la rolon de la Academia la Char tiu teorio la Usamenhof nestis prescriba. Sed prescriba. Gi devas utili por la vercanto ni dirus la verkisto i emle odio e et se ili nessa spagata mult foie por verkin esperanto, Char Por Zamenhof, Lausamenhof, la beletro en modernae terminoi en esperanto estas la fonto de la modela lingvo kai en tiu momento 1910 kiam ancora o estis sufice forte la memoro pri la schismo de ido la mm, caido la mm, foriro de multa intellectuloi ella speranta movado por uh, un uigi alla schisma noi la besono have firman stabilan kai imitindan modelan lingvon do lingvo varion registron e moderni terminoi estas granda mi constatis che ec intelektulo en un tempe en Esperantujo mult foie nescias ion ajn pri la concepto de lingvo registro ne ciu i vorto por ciu i situazio tio estas universala fero ne nur de esperanto Do, quel foie utilas un vorto, ali foie alia vorto. Dependas de la cel publico, cae ne, ne, diri, mi volas paroli con ciu, mi volas comunici con ciu, esas tuta e hazarda aserto, char tio ne veras, neniam gi veras, facte. Cae la felice, la esperantistaro, au pli bone, la esperanto parolantaro, estas suffice vasta por uh, garantii che estas diversa i e NDG. Do Academio estas prescriba. Tio esas la rolo. Do ni ne pretendu che ad academianoi estu linguistoi e la normala senso cha la linguisto i prescribas la lingvo ne prescribas cin mi mem mi estas nur observanto mi ciam refuzis alian rolon observi estas bona fero sed mi ne prenas ian ein decidon ĉu ne kaj la umitio estas bona afero kaj bona pozicio ĉar estas uh, morale akceptebla Do ni iomete kun meditu pri la valoro la Zamenhof de la Academio kai kial teorio pri Esperanto existu. Ciu gi utila? Kai al kiui? Ciu al Ciu al esperantistoi? tio estas la demando. Do, kiam ni parolas pri esperantologio, devas vidi ĉu io unu ĉu estas teorio malantaŭ ĝi, se ne estas teorio, ne estas esperantologio, estas io alia. Du, ĉu tiu ci teorio utilas al esperantisto, e cae la lingvo, al la kompreno de la lingvo kaj al prescribo de la lingua aune. Cae ne pretendo che estu la cadignano ai, che Bone, mi danca svim pro latento, gis morgao, cae chiel ciam, antauen, sen fine.